Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szunimmal már szerintem több évtizedes a kapcsolatunk. Ismét könnyű feladat elé állított minket. Tehát úgy, ahogy az összes többi szakma, mi is megkaptuk az instrukciót, hogy Koreában nincs hagyománya annak, hogy egy templomba elektromosságot beletegyenek, de mondta, hogy legyen szép, jó és működjön. Hát ez sikerült. Köszönjük. Hát, köszönjük szépen.